marine position. Oh, sababu mchanga mchanga vikuja vikakaa muda mrefu vikaja vikawa hivi vikashikana shikana vikatengeneza mwamba. vikafanya oh, nini? Vikashikana shikana. Oh, okay. Yeah. Destruction massive. Watoto siku hizi mnawaza vitu massive. Punguzeni kula protini. Massive sandstone. Kama sentimita mita ngapi? From there to there, kama